Xo'p, hammaga olambar assalomu alaykum. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan e, urban e, dizayn fanidan planshetni e, qanaqa qilinishini polni noldan ko'rib chiqamiz, xudo xohlasa. Xo'p, buning uchun bizaga Google Earth Pro dan mana dastur yozib olishlik kerak bo'ladi. man joyi belgilab olishlik kerak. Hop, bu обязательно dastur yozishlik shart emas, no, mana shu dastur bilan ishlashinglar osonroq. Hop, Xo'p, birinchi qiladigan joylarni mana bu yerda mana poligon et poligon yordamida chegarasini belgilab olasiz. Masalan, mana shu hudud bizga berilgan bizning guruhga. Taxminan mana mana shunaqa edi. Hozir aniq esimda yo'q, mana shu bo'yicha ketgan. Mana taxminan mana shunaqa hududimiz bor. Xo'p, o'lchaydigan bo'lsak bitta kilometrda hisoblayman buni ham kvadrat kilometrda shu taxminan bir o'ttiz bir e, bir yuz o'ttiz bir gektar joy bizga ehm, berilgandi umumiy beshta guruhga buni belgilab olganlardan keyin buni ehm, iskoncha o'ng tugmasini bosib turib save place as bosasizlar va misolini bitta mahallani maydonini tashlab qo'yasizlar mahalla bir masalan farqi yo'q ho'p bo'ldi bunda hozir ishimiz bitdi hop keyin keyingi qiladigan ishingiz satiris pro saytini ochasizlar bu saytdan o'sha e, o'zingizga kerak bo'lgan joyingiz skrinshotini chiqishinglar e, kerak bo'ladi oxirgi oladigan natijalar hozir sizlarga ko'rsataman mana bunaqa sifatli rasm bo'lishi kerak misol yaqinlashtirgan paytingizda umuman hech qanaqa mana bu kamchiligi bo'lishi kerak emas agar sizlar misol oddiy rasmni olib turib butun dunyoni misol kartasi bo'ladigan bo'lsa ham hop qayergadir o'tib ketibmanmiz mana toshkentni hozir ochaman shu o'zimizni maydonimizni surxondaryo samarqand jizzax hop toshkent deymiz hozir Uh, O'zbekiston Toshkent Toshkentni umumiy xaritasi bitdi. Hop, bizga Toshkent shaharini o'zi kerak. Hop. Yaqinlashtiraman mana anaqaga. nimaga bu kartadan foydalanish kerak deb so'raydigan bo'lsangiz, bu karta google mapsdagi kartalarni rasmidan ko'ra ancha sifatliroq syomkalar qiladi bemalol ko'rib olishinglar mumkin bu yerda farqini xohlasanglar o'zinglar solishtirib ko'ringlar man hozir bu yerda tushuntirib o'tirmayman chunki e, imtihon vaqti o'zidan o'zi manaqa e, oldinroq ko'chirilindi o'zi bu videoni to'liq qilib e, sifatli qilib olish niyat bor edi ikki uch marta olindi ham ho'p endi una anaqa vaqt ko'p ketib qoladi shuning uchun sizlarga qisqa qisqa qilib tushuntirib ketaman masalan mana shu hudud bizga berilgan ho'p buni hozir f 11 ga bosib qo'yasizlar и bitta screenshot qilib olib olasizlar to'liq mana shu ekran holatida va photoshopga tashlaysizlar buni yangi anaqa ochib обязательно fayl new ho'p faqat mana buni santimetrga o'tkazib qo'yinglar planshet razmeri bizada saksonga oltmish saksonga deysizlar oltmish deysizlar xitoydagi orientatsiyalarda qanaqasi yig'moqchi bo'lsanglar hop mana buni piksel santimetrga o'tkazinglar e, uch yuz deb yozib qo'yinglar o'shanda sifatli ish chiqadi rgb kolorga tegmanglar sakkiz bitta turaversin Xo'p, create bossizlar va control vni bosib turib mana planni tashlab olasizlar va buni kattalashtirib olasizlar maksimal darajada mana bu planshet chegaralarigacha olib keladigan qilib endi hozir yaqinlashtiradigan bo'lsanglar mana farqini ko'rishinglar mumkin mana bu sizlar oxirgi natija mana bunday holatga keladi no э, hozir boshidagi natijalar mana bunaqa bo'ladi ya'ni hech narsa ko'rinmaydi bu yerda ho'p endi qiladigan ishinglar hop satellit spron ochdinglar maksimalniy mana mana shu kartada e, o'sha eng chekka joyini ko'rib olasizlar masalan hududinglarni eng chekka joyi misol bizda hozir eng chekka joyimiz mana burchak ekan mana shu burchakka maksimal darajada yaqinlashaman mana bunaqa masalalar kelib chiqyapti skrinshotni bosaman kopiyani bosib turib photoshopni ochib turib tashlayman mana buniki и o'sha kerakli joyiga tushgandan keyin keyingi skrinshotga o'tishni boshlayman shunaqasiga davom etib davom etib hop bir biriga ulab ketaman sizlar ko'rayotganingizdek bu yerda bizga kerak bo'lmagan yozuvlar tushgan mana bunaqalar tushgan buni hammasini o'chirishni hozir ko'rsataman hop buning uchun yana o'sha satellit proga kiramiz hop misol bizga tepadagi yozuvlarni qaysi kerak emas mana bu yerdagi yuridik informatsiya mana bu yerdagi bunaqa oq blok narsa kerak emas hop bu yerdan ancha reklama bo'lishi kerak manda edgard bo'lganiga hech narsa ko'rinmaydi ho'p so'ng o'ng tugmasini bossizlar bitta посмотреть e, kod elementi degan narsa bor mana shuni bitta bossizlar o'sha misol o'sha kerak emas narsani tanlab turib deleteni bosib tashlayverasizlar mana sizlarga olib tashlayveradi mana misol mana bu narsa bor ha ustidan bundoq kodni ustidan yozadigan bo'lsanglar mana bunaqa narsalar kelib chiqadi sizlarda o'sha katta ekranda kompyuter kerak bo'ladi bunga обязательно telefonni ham o'chirsa bo'ladi no telefondan bunaqa skrinshot qilib yig'olmaysizlar baribir hop anaqalarni e, hammasini ochib shu kerak emaslarni o'chirib tashlaymiz bu yoqda ko'rinmayotgan bo'lsa mana просмотреть kod elementlarini bosamiz o'chirib tashlaymiz bularni ham hop hop bizga endi faqat yuridik informatsiya kerak emas ham o'chirib yuboramiz Xo'p. Endi mana o'zini yo kerak ham x bosib F11 ni endi bosadigan bo'lsam, mana to'liq mana ham kartam ko'rinmoqda. E, faqat mana bitta qanaqadir yozuvlar paydo bo'lib qoldi. Buni ham hozir o'chirib tashlaymiz bo'ladi. Ketdi ham. Mana hech qanaqa ortiqcha elementi yo'q. Faqat mana ko'chalarning yozuvi bor. Bu sizlarga juda qo'l keladigan narsa. Hozir buni ko'rsataman. Copy'ni bosaman, okey. Hop, men hozir ikkinchi monitorimda Photoshopni ochib olaman. Sizlar misol agar ikkita monitorlar bo'lsa, ikkita ishlanglar, agar bitta bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa kirib chiqib, kirib chiqib ishlashinglar to'g'ri keladi. Ozgincha qiyinchilik bo'ladi sizlarga. Men misol bilan bitta burchakga qo'yib olasizlar, обязательно bu o'sha joyga tushishi shart emas. Masshtabi ham aynan mana rasm bilan bir xil bo'lishi shart emas. Bu rasm faqat sizlarga orientir olib olishga kerak. Undan boshqa narsaga kerak emas. Xo'p, yana ham ochaman. Bittasini hozir ular ko'rsataman, keyingilari shunaqa davom etib ketaveradi mana. misol bu yerda hozir chegaramizni ko'radigan bo'lsak mana bu uyni ikkinchi domni mana bu e, tomini oxirroq qismiga to'g'ri kelyapti buyoqroqqa ko'chiraman mana olib kelib oldik ho'p man hozir mana bu yozuv ustiga qo'yish osonroqligini tushunib oldim e, bu loyihani yig'ayotgan paytimda masalan davom etamiz ho'p ko'pini bosdim ho'p escape ho'p f11 photoshop ochamiz ctrl ni bosib turib mana buyoqqa olib kelamiz mana ustma top olib keladigan bo'lsanglar bitta nakasi bor endi faqat buni прозрачность degan narsa bor sloyi прозрачности mana buni olib turib kamaytirasizlar mana и mana ustma ust qo'yib olasizlar mana ustma ust qo'ygan paytinglarda hammasi bir xil keladi mana mana ikkita rasm ulandi orasida hech qanaqa shov yo'q ko'rayotganlaringdek mana shunaqa qilib to'liq rasmni yig'ib chiqasizlar bu sizlarda ikki yuzta yo uch yuzta rasm bo'ladi umumiy oxirgi natijalar mana bunaqa bo'ladi ho'p rasmni yig'ib oldinglar yig'ib olganinglardan keyin qiladigan e, ikkinchi ishinglar bor ho'p hamda ko'rayotganlar ekan suvlarni qo'yib qo'yganman o'zida suv bunaqa emas edi hop qanaqaligi ham hozir esimda yo'q hozir rasm oxirgi sifat mana bunday holatdagi rasm paydo bo'lgan bu endi hozir boska dasturda qilingan ho'p buni ham hozir ko'rsatib ketaman qanaqa qilinishini buning uchun sizlar global mapper degan e, dasturni ko'chirib yozib olishingiz kerak bo'ladi hop global mapper mm, kartalar bilan ishlaydigan e, professional dastur hop bizaga hozir buni e, open data filesni bosishimiz kerak boya saqlanib qo'ygan narsamizni endi ochamiz bosdi misol mahalla o'n birda openni bosaman hammaga narsa chiqdi bizada hech narsa yo'q ko'rayotganlardekki ho'p mana bu dunyochani bosaman ya'ni globuschani bosganimda hozir ozgincha e, kutasizlar e, internetdan narsa ko'chiradi e, world, world imageryni bosadigan bo'lsam connectni bosaman manda o'sha joyni ko'rsatyapti sal uzoqlashtiradigan bo'lsam mana o'sha как раз menga kerak bo'lgan hududni o'zi chiqyapti ho'p endi bundan qanaqa qilib sifatli rasm olsa bo'ladi bundan oladigan bo'lsanglar mana shu holatga olib olasizlar mana agar atrofi ham ko'rinishini xohlasanglar sal uzoqlashtiringlar mana kartada taxminan amdaroq qilib olib olinglar и e, masalan world imageringni o'chirib yuborasizlar delete'ni bosib yoki turib e, delete'ni bosirganmisizlar amdan chiqadi okey ho'p yana uni qaytadan bosasizlar world imageringni yana bosqichdan bosib connect bosadigan bo'lsanglar sizlarda atrofidagi hududlar ham kattaroq hudud ko'rinadi ya'ni butun tuman miqyosida ko'rinadi Xo'p. Bunga internet ile yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p. Fayl bosamiz. Exportni bosib turib, export raster image formatni e, bosamiz. JPEG, okay. Don't show uh, this message again, okay. Xo'p, default RGB layout, higher uh, larger. Xo'p, bu hech narsani o'zgartirmaysizlar. Xo'p. bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan datani turlarini tanlaysizlar man hozir world uh, faylni o'zi kerak ho'p okey faylni o'zini misol renderga qo'yasizlar misol mana urban save yes hop bu narsa ancha ko'p vaqt oladi и protsessorlarni ham rosa katta nima qiladi загрузка uh, загрузит qiladi chunki bu hozir uh, mana bizni qo'lda qilib chiqishimizga kerak bo'lgan narsani kompyuter o'zi hisoblaydi keyin bunga internetinglarni tezligi ham katta bo'lishi kerak yes sulosasida masalan o'sha ichilarni tezlashtirishga imam rendering degan narsa chiqadi hozir endi internetga ulanib turib ishlaydi bu narsa man hozir tegmayman bunga hmm, bunda taxminan yarim soat yo qirq minutda bo'ladi qo'lda qiladigan bo'lsanglar sakkiz soatda bo'ladi taxminan endi o'zinglar hisoblab ko'ringlar man dastur yozishga buni ko'chirishga ketadigan vaqt bilan hali bu ishlatishni o'rganib ola ham shu joyi ham bor shuning uchun e, man misol boshida e, bu narsani bilmagan bo'lganligim uchun photoshopda qilib chiqishimga to'g'ri keldi agar buni ishlatadigan bo'lsanglar buni ham tavsiya qilaman hop bu dastur hozir bizga keyingi ishlarimizga ham yordam beradi hop hozir birinchi ish qilib masalan render bitta deylik bunaqa holatga keldi ya'ni kartamiz hop qaniydi u Xo'p, mana bundaydi menimcha, boshidagi kartam. Yo'q, forma menga kerak emas bu. Hop, mana ochiq Mana Manami bizda o'sha oxirgi natija bo'ladi taxminan. O'sha olganimizdan keyingiz. Xo'p. Bu yerda suv o'chirib bo'lgan ekanman. Buni qanaqa qilib yig'ilinadi? Xo'p. Misol bir bu yig'ib olganlardan keyin sizlarda ham suv e, o'zida bo'ladi. E, ya'ni sifatsizroq suv bo'ladi hozir mana bu mana render agar uzoq bo'lmasa mana shuni ko'rsatib beraman yoki mana bu mazkur rasmi ham bor mana planshetga tashlagan bo'lsam hop tushmayapti bu boshqasi ham edi hozir mana ha bo'ldi tushdi Ha, hamma hammasizlar uchun tashib turing ortiqchasini. fayl razmeriga o'tdi o'shaning uchun mana shu sekin ochyapti hop to'g'ri uchun ishlagan umiddaman bir yarim gigabayt ekan Xo'p, mana bu suv bor bizda masalan suvi mana bizga mana bunaqa rangligi kerak emas buni olib tashlashimiz kerak olib tashlashni eng oson yo'li mana bu knopkani bosishlar add layer mask agar sizlarda mana bunaqa ekran bo'lmasa bu manda hozir hop windowda workspaceda essentialsda turibdi hech narsani o'zgartirilmagan essentialsda turibdi mana bu narsalarni ham mana bitta window o'zidan qarasizlar layers kerak sizlarga color kerak hop xolasizlar access kerak no access man ko'p ishlatmayman properties properties ham javnoq kerak emas Xo'p, options bilan tools kerak bo'ldi boshqa narsa kerak emas Xo'p, manimcha qo'yib olasizlar Xo'p, urban copy mana yerda turibdi mana o'sha ya'ni rasmimizni oxirida hosil bo'lgan Xo'p, mana bu qora knopkani bosaman add layer mask endi men brushga o'tadigan bo'lsam ya'ni ham kesishchani tanlaydigan bo'lsam manda ham qora rangli keskada turibdi ya'ni oq bilan qorani orasida hop qora rangli keski misol mana mana yerda o'sha ma'lumot yo'q deb kadar yedigen, ben degan ma'noni beradi ki bu bile bilan ishlash kerak o'chirg'ich bilan ishlash kerak emas deydigan şeyle. ho'p misol man agar xato qilib qo'yadigan bo'lsam ikkisi e, bosib misol ikkisi bosmasam rangini e, oqqa o'zgartirib turib ham mana misol cayını, joyini yana joyiga qaytarib mümkün imkoniyati bo'ladi ho'p birinchi mana mana shu kichkina kartani o'zida kichkina kartani misolida keltirib ketib qolaman ho'p sizlar e, kichkina katta kichkinaligini men ustiga bosib turib mana sizedan kichraytirsanglar bo'ladi yoki sichqoncha o'ng tugmasini bossanglar ham narsa chiqadi mana shu yerdan ham kichraytirsanglar bo'ladi bu e, brashda mana buni o'chirib chiqamiz birinchi navbatda hop man hozir tez tez qilib turaman vaqtdan э, yutishki sifatiga unaqa katta e'tibor bermayman sizlar lekin e, iloji boricha sifatliroq qilib e, ishlashga harakat qilinglar sinovsam yetarkan manga suvi masalan o'tkazib oldik hop suvi eskisini o'chirib tashladik ya'ni o'zinikini hop endi buni tagiga yana bitta sloy hosil qilib olamiz mana ham ustida turibdi hozir pastga tortib qo'yadigan bo'lsanglar ham tagiga o'tadi hop alt bilan mana buni ko'zchani ustiga bitta bosadigan bo'lsanglar mana sloydan boshqa hammasini o'chiradi hop endi bizada e, har xil suvlarni rasmini topishimizga kerak bo'ladi hop mana nimalar bor o masalan suv o'xshagan nimadirlar bor ekan xohlasanglar keladi deb chiqsanglar bo'ladi suvni unisi ham variant uni ham hozir ko'rsatib ketaman ho'p kistikala chizadigan bo'lsanglar bu sloyga o'tib olaman tagidagi sloyga yana bitta misol o'zimga kerak bo'lgan rangni tanlayman ho'p brashga o'tib misol mana bitta har xil brashlar bor xo'p mokriy kisti mana masalan. Bu o'zida bo'lmaydi, o'rnatish kerak buni ham. Shuning uchun osonroq anaqa, menimcha mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta asosiy gradient bilan tagini chiqarib olamiz. tegidagi bitta mana sloy chiqarib oldik. Endi buni ustiga endi qolgan narsalarni ham berib ketsak bo'ladi. son tavoq tugmasi misol man o'lchamini p ni yonida ikkita e, knopka bunda ikkisida o'lchamini katta kichkina qidiradi hop mana bitta mana boshqa rangli naqaladan foydalanamiz endi hop kampir mana уже sal tom ketib qolibdi keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak fayl katta bo'lib ketib qoladi shunga iloji boricha scratch diskni ikkita qilib qo'yinglar misol c disklar to'lib qolishi mumkin bu fayl bilan ishlayotgan paytinglarda o'shanga scratch diskka ikkita uchta qilib anaqa qilib qo'yinglar hop hozir rasmajga o'tib ketib qolmanmi mana shu rasmajga o'tib ketib qolman nega ishlamayapti hop edit hop preferences mana bitta scratch disk degan narsa bor mana sizning kraslarda misol ikkita disklarni belgilab qo'yinglar agar ikkita bo'lsa bitta diski belgilab qo'yinglar joy katta bo'ladigan bo'lsa joyi kattaroq disk kerak bo'ladi Xo'p, shu bilan hozir videoni birinchi qismi tugadi. Xudo xohlasa keyingi e, darsda e, bu fayl bilan yana davom ettiramiz ishlashni.